Hello everyone, my name is Leon and you're watching Leon Guerrero TV. So for today's video, magre-review tayo ng product na nabili ko sa Shopee at meron din ito sa Lazada. Actually, ano lang ito eh. <laughs> Murang-mura lang. It's 9 pesos blackhead pore strip. Ayan. Blackhead pore strip Pilaten. So, Chinese siya. Chinese <laughs> product. China product. Hindi mo maintindihan, pero ni-research ko na siya. Ilalagay mo lang siya, tapos mag-wait tayo ng mga ilang minutes hanggang sa mag-settle na siya, then tatanggalin natin. So, try na natin. So, yan. Binuksan ko na. Sea. Lagyan natin sa ilong natin. palagi naman ito nagsisale eh. Meron na itong ano, tube. Mas mahal nga lang. Pero meron din na itong mga, itong mga sachet. Pero, maganda siya siya muna para malaman natin kung effective or kung wala kayong allergens or kung hindi kayo allergic so try nyo muna yung maliit so free shipping naman hintayin nyo lang mga susunod is 10-10 yan 10-10 shopping naman shopping sale wala So, yan ang inabot ng isang sachet na Pilaten Blackhead Porsche. Hanggang ganyan lang siya. So, naisipan ko, <laughs> buuhin ko na yung buong mukha ko ng Pilaten. Para isang tanggalan na lang mamaya. So, yan yung dalawang sachet ng Pilaten ang kasya sa buong mukha mo. So, um, 18 pesos. <laughs> Tingnan natin. So, pa, anihin lang natin ha. Ah. Pa, tuyuin natin. Gamitan natin ng electric fan. Ganyan. So, hanggang sa, ngayon ka mararamdaman mo malamig pag nawala na yung lamig, ibig sabihin tuyo na yan. So, wait tayo. I'm back! So, <laughs> ayan. Tuyo na siya. Try na natin tanggalin. Paano nga ba? Sa tayo <laughs> magsisimula? uh, sa ilong. Hindi, dito muna sa gilid. Ah, madali lang pala siyang tanggalin. parang meron naman konti lang makita nyo may mga konting natanggal na black heads konti lang so tingnan naman natin tong nasa ulo ko mga 10 to 15 minutes lang ano, tuyo na siya eh ba? Parang wala nangyari. Minsan loob ko, di pa masyadong tuyo. So, dapat siguro mga 20 <laughs> minutes kasi late ko na ito nilagay eh. Pinahabol ko lang. Ayan, itong product na to is hindi siya ganun ka-effective talaga na nakakatanggal ng mga white heads and black heads rate siya ng 5 out of 10. So, kailangan siguro mga ulitin pa ng ilang ulit bago totally matanggal yung whitehead mo or magpa-derma ka na lang. So that's it guys. Sana nakatulong itong review na to, product review na to bago kayo mag-purchase. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate much love. Peace out.